Налево. Вот. Номер один. Шохин Тимофей. Номер два. Попонкин Алексей. Номер 3 Еромеев Семен. Номер 4 Шохин Семен. Номер 5 Меньшов Никита. Номер 6 Бесенов Семен. Номер 7 Блинов Иван. Номер 8 Виноградов Макар. Номер 9 Сусаров Ростислав. Номер 10. Губкин Владимир. Номер 11. Сергенко Михаил. Налево, на разминку, шагом, марш! Время, отведенное на разминку, подошло к концу. Номер один. Шохин Тимофей. Первый подход. よく考え students. рекомендации Правильно, значит, да? Установить 24 килограмма. Вес 25. un Burası paragraf. New de Times. Para la you. Thank you. сядете за 6 евро, може да си минахме вън евро, така. на 40. Вес штанги 38 килограмм. 30. Да, Вес штанги 38 килограмм, номер 10. Карпенко Михаил, первая попытка. Номер 4 Гусенков готовится. Я скажу прежний. Номер 4 Гусенков Семенов порядок. Номер 7 Игорь готовится. Spiritual Severely rotational form of the контролирую защиту. Дверь станет прежний. Номер 6, Шерсть Семен Вторая. Вот Номер 10, Копенко готовится. Подъем защита. Две штанги прежний номер. Вторая, вторая попытка. Номер 4, Светлана готовится. Adiós. это? Номер 10 КП. Подъем, значит, установить 42 килограмма. pessoas Хорошо. Все, откроется. Алло, Установить все. Установить 50 килограмм. Ждимаевского входа? Здесь нет Ждимаевского входа? dice 고맙습니다.